No se sentí, no se sentí, yo no sé Y ya, ey, ey, yo me quiero ir a otro país donde se no donde no existí. Yo me resistí a verte la te y que me mirí. Te pensaba antes y ahora que pa' wifi. Pa, pa, no verte y pa, no saber nada más de ti. Quería este malo descanso si va a ser algo falso Ey, hace un, hace un día que yo ya no descanso Ey, asustame, asustame y genera algo tenso Yo no digo na, na, na, na, na No sé qué sentí, no sé qué sentí, yo no digo na, na, na Los perkines que me piden FT de más pero con ellos yo no grabo

cansé de